Vocês viram que esse dia um robô ganhou cidadania de gente mesmo, igual gente, na Arábia Saudita? Gente, eu fiquei de cara com isso. Agora os robôs estão dominando o mundo. E foi por isso que eu vim aqui hoje falar sobre robôs, digamos assim. Enquanto a gente não tem o tal do robô, que ganha até cidadania, a gente tem algumas coisas que facilitam muito a nossa rotina de limpeza da casa. Eu sou Priscila Saboia, personal organizer, e hoje eu tô aqui para te mostrar algumas coisas que eu uso na minha casa, que todo mundo pediu depois que eu mostrei em stories do Instagram, né, para que eu mostrasse coisas que facilitam muito o meu dia a dia, tá? São três aparelhos fundamentais que, para mim, salvam a minha rotina e me fazem ganhar muito tempo com a organização e limpeza da casa. A primeira delas, máquina de lavar louça, tá? Eu achava a maior besteira até pouco tempo atrás, até ter uma e começar a usar de fato, né? Número 2, uma máquina de lavar roupa lava e seca. Outra coisa que eu também achava maior besteira até começar a usar e ver todos os benefícios. E número 3, Vivenzo, tá? Ele é um aspirador smart cleaner, que a gente chama, né? Que ele faz tipo 10 funções em um só, não é um mero aspirador. E ele também me ajuda muito na limpeza da casa, faz com que com um aparelho só eu consiga limpar diversas superfícies diferentes. Vou mostrar tudinho pra vocês nesse vídeo. A primeira coisa que eu quero mostrar pra vocês é a máquina de lavar louça, tá? A minha é essa daqui, piquititinha. Ó, ela é pequenininha, tá? Ela é de oito serviços, né? E o que que eu faço, tá? Eu já vou guardando Aqui em casa eu mais ou menos uso ela a cada um dia ou um dia e meio, tá? Mais ou menos. Então eu já vou colocando a louça toda aqui, tá? Eu já vou colocando até ela ficar bem lotadona para eu poder lavar de fato a louça, né? É importante, gente, quando vocês têm uma máquina de lavar louça, e isso eu aprendi só depois de usar algumas vezes ela e achar que ela não servia para nada, tá? É importante que a gente organize a louça dentro da máquina de lavar, tá? Então, assim, comeu e tal, pegou a louça, vai colocar aqui dentro, coloca lá do fundo aqui pra frente, né? Usa todos os espaços e cantinhos, tá? Normalmente com a própria máquina vem um manual onde ele explica as várias formas de você colocar a louça dentro dela, né? Inclusive, assim, os talheres aqui, quando tiver algo mais alto, tem um negocinho que sobe aqui, que você ganha espaço na lateral da máquina. É bem legal, tá? E é importante só você é, verificar se nada aqui em cima, no segundo andar dela, se não tá pegando no, na hélice que joga água para fazer a lavagem. Né? Outra coisa importante, tá? Você não deve colocar a louça imunda dentro da máquina de lavar louça. Então quer dizer que eu preciso lavar a louça antes de botar na lava louça? Não, não é isso, tá? Sabe aquela louça que você ia colocar na pia e que antes você passou no lixo, provavelmente jogou aquele restinho de comida fora, né? tirou uma, uma borra de café de dentro de uma cafeteira, é esse tipo de coisa. É só isso que você não deve colocar junto tá, da louça dentro da lava-louça. Porque senão aquela borra de café ou aquele restante de comida muito grosso vai acabar é, no meio da lavagem parando em outra louça, né? Vai parar dentro de uma xícara, tá? Então assim, ela não tem problema nenhum de ter um restinho de comida, porque quando ela lava cai num ralinho, que depois esse ralinho você tira e lava, tá? Mas não é para você colocar com vários restos de comida, com borra de café, Nada disso, tá? Tira o grosso, né? Joga fora e depois bota aqui pra lavar, tá bom? Se você demorar mais do que um dia, digamos assim, né? Se você for usar somente no dia seguinte para lavar essa louça que tá aqui dentro, o que, que você pode fazer? A, a, minha tem, a maioria das máquinas eu acho que tem também, ela tem um negócio que chama Aqua Spray, tá? Você aperta esse botãozinho, ele dá um jato de água nas, nas louças, somente para não ficar aquela comida grudada, tá? Porque se você deixar ali muito tempo também, ela não vai conseguir lavar. Por mais que ela lave com água quente, com sabão, né? Tem coisas que vão ficar tão grudadas que ela não vai conseguir tirar. Então, colocou ali, ah, agora eu só vou comer amanhã de manhã, tá? A gente tá aqui na hora do almoço, pô, sei lá, não vou comer hoje em casa, só vou comer amanhã de manhã e vai ser quando eu vou ligar a máquina para lavar isso tudo. Dá um aqua spray, primeiro que ela tira aquele restinho de comida que tá ali dentro, não deixa a louça ficar com nada grudado, né? E facilita depois a tua lavagem, tá? Eu gosto muito da lavagem da máquina porque você usa esses sabõezinhos assim que você compra um pote imenso. Esse daqui eu acho que eu paguei tipo uns 40 reais, ele vem um quilo de sabão. Gente, já tem uns três meses que eu tô usando, eu uso direto a máquina. Não tá nem na metade o pote, tá? Dura muito o sabão. Ele não é um sabão barato, você vai comprar um potão, né? Mas ele dura muito, porque você bota um tantinho assim, tá? E ele tem também um líquido que é para secar a louça e abrilhantador, como eles chamam. Né, que você também compra, coloca, sei lá, metade dele, mas dura muito. O meu já tem três meses que eu coloquei ali e ele não apitou ainda que tá acabando. Você vai ver pela corzinha da máquina e tal. Então, são essas duas coisas que você precisa para fazer a lavagem, né? O abrilhantador você bota uma vez só e daqui a um tempão, sei lá, 60 lavagens, eu acho que ele diz, é que ele vai apitar que precisa de mais. E o pozinho você coloca toda vez que for lavar, fecha o registro. Cara, bateu a tampa aqui, apertei o botão, tá? Ela vai levar aí de 40 minutos a uma hora, né? E eu vou, minha filha, fazer coisas da minha vida, tá? Mantenho as minhas unhas lindas, cheirosas e gostosas e vou fazer minhas coisas pela casa. Então não preciso ficar dependendo de grudar a barriga aqui na pia e lavar essa louça. Então agora eu vou mostrar o próximo eletrodoméstico que também facilita muito a minha vida. Vamos lá! E esse daqui é meu mais novo xodó aqui em casa, né? Eu já tinha uma máquina de lavar há muitos anos, assim, não era muito antiga não, mas ela devia ter, sei lá, uns seis anos. Era até bem maneira, tinha várias funções, mas ela não lavava e secava, tá? E uma diferença que eu vi dessa lava e seca agora que eu uso é que ela tem uma função que eu acho bem bacana, que é o pré-lavar, tá? O que, que é esse pré-lavar? Essa minha máquina aqui é a da é Samsung, tá? De 10 quilos. Ela tem uma função chamada Eco Bubble, né? E tem uma função que eu gosto também, que é de pré-lavar. Eu acho que é a mesma coisa, tá? O Eco Bubble e pré-lavar, um negócio assim. Eu sei que eu sempre aperto ali o pré-lavar. Quando eu quero fazer o quê? Eu quero botar, por exemplo, é, blusas brancas para lavar, quero tirar uma manchinha das blusas antes de lavar. Então o que, que eu faço? Eu boto a roupa, tá? Boto aqui dentro da máquina. Aí aqui em cima, no, no dispenser dela, ela tem um espaço para o sabão, um espaço para maciante e um espaço para se eu quiser colocar, por exemplo, o Vênus, né? Para tirar mancha. Aí eu vou coloco nesse espacinho o, o Vênus. Fecho aqui, tá? Coloco tudo aqui dentro fecho, aperto o ciclo que eu quero e coloco, além do ciclo, esse pré-lavar. Esse pré-lavar vai pegar só o que eu botei na pré-lavagem, que é, por exemplo, o Vênus, vai fazer essa remoção de mancha antes de começar a lavar a roupa. Então eu achei isso bem bacana, a minha outra máquina não tinha, né, é, ela tem essa função. É, acho bem maneira também que ela tem umas funções que eu ainda não usei não, mas que parecem ser bem legais, tá? De desodorização e esterilização como ela tem uma função de secagem, né, ela fica meio que só jogando tipo um vaporzinho quando você quer lavar uma roupa a seco, tá? Então, de repente, você tem um vestido de festa, alguma coisa assim que você ia mandar pra lavanderia, você bota aqui pra lavar, né? Ainda não testei, tá? Quando eu testar, eu juro que eu mostro pra vocês, porque deve ser bem maneiro, né? O que eu faço aqui bastante é o básico, que, cara, já adianta muito a minha vida. Primeiro, é, ela tem essa função ainda para lavagem, que eu já falei, né? Que eu uso não só com o Vênus para tirar mancha, mas também quando tem assim, roupa de academia, sabe? Que fica com aquele suor mais pesado e tudo mais. Nem sempre só uma lavagem da roupa tira aquele cheiro de suor, né? Que às vezes é mais forte. O que, que eu gosto de usar? Eu gosto de usar o lisoforme, tá? Esse lisoforme aqui, eu vou e boto uma tampinha ali onde tem a, ah, o buraquinho da pré-lavagem dentro da máquina. Ele faz uma pré-lavagem da roupa com o lisoforme, depois ele vai lavar com sabão e botar o amaciante, tá? Isso ajuda a tirar aquele cheiro mais forte, né? Tanto de toalha quanto de roupa de academia, tá? É bem bacana essa dica. E aí, gente, ela tem a função que eu mais amo e adoro, que tem me salvado nessa casa agora, que é a secagem de roupa, tá? Não é toda roupa que a gente pode colocar pra secar, principalmente até o final, né? Se a gente coloca assim, ela para secar tipo uma hora, tá? Que é meio que o tempo aí que ela leva para secar uma roupa bacana, bem mesmo, né? Tem roupa que você tem que avaliar aquele símbolozinho que vem na etiqueta, tá? Se ela pode ir na secagem da máquina, né? Ela podendo ir, tá? Eu normalmente gosto de botar muito toalha, que toalha é um negócio que demora para secar. Né? Esses dias eu cheguei de viagem e tinha já duas, dois cestos grandes de roupa para lavar ainda tinha o que eu trouxe da viagem. Então imagina, né? Era roupa pra dedéu, tá? E tinha, assim, o tempo que eu não tava colaborando, né? Tava tudo meio nublado e tal. Eu falei, gente, como é que eu vou lavar essa roupa toda, né? E eu aqui em casa, até por ter agora a máquina de lavar e secar, tenho menos toalha, tenho menos lençol, tá? Isso me ajudou até na organização da casa. Eu posso ter menos peças, porque eu nunca vou ficar dependendo do sol para secar uma roupa. Eu vou, boto aqui dentro, seco, ela sai sequinha, tá? Então assim, toalha é uma coisa que direto eu boto aqui. Preciso adiantar as roupas? Não quero levar muito tempo para secar tudo, né? Boto as toalhas aqui, seco, cara, ela sai quentinha, é uma delícia, né? Você vai, dobra, guarda no armário, perfeito, entendeu? Só precisa lavar o restante da roupa e aí dá uma olhada sempre na etiqueta para ver se ela pode ir na secagem podendo, coloca também porque vale a pena. Né? Para quem mora num lugar mais frio, que não tem tanto sol para secar roupa, ou que não tem muito espaço, né? Às vezes você não tem muito espaço para pendurar roupa. Eu aqui tenho dois varais, que eu também nem acho muito. Quando eu vou lavar um montão de roupa, preciso colocar alguma coisa. E outra, né, gente? Eu tenho, nesse período agora que eu estou gravando esse vídeo, né, eu tenho viajado bastante. E a gente sempre tem aquela coisa assim, né? Aquela calça que a gente gosta mais, aquela blusa que a gente gosta mais. Aí você leva pra viagem voltou, no dia seguinte eu tenho que estar tá fazendo outra mala. E eu quero o quê? Usar a mesma blusa e a mesma calça, né? A gente é assim, né, minha gente? Aí a gente vai, o que que faz? Bota na máquina, lava no dia seguinte, já secou, perfeito, dobrou, botou dentro da, roupa, da mala, perfeito, precisa nem passar. Às vezes ela sai tão quentinha que eu só passo a mão assim, dobro, ó, vai pro armário ou pra mala, tá? Então isso aqui, cara, salvou muito a minha vida. Eu vou... Fora que eu adoro as musiquinhas, né? tá? Eu vou botar aqui, eu já botei uma roupa aqui dentro pra lavar. Eu acho que ela usa bem menos sabão do que a minha outra usava, tá? Normalmente eu usava uma tampa cheia dessas de sabão líquido. E aqui ele tem uma contagem de sabão máximo, ó. Eu não usei nem meia tampa. E lava super bem. O amaciante, eu acabo usando ele um pouco mais diluído, tá? Porque o fabricante da máquina diz que é bom não colocar ele tão concentrado. Então eu pego um vidrinho desse aqui, boto um bocado de água e deixo ele mais diluidinho. E por isoforme que essa roupa aqui ela vai precisar, eu boto uma tampa ali onde tem o negócio de pré-lavagem. Pronto, fechei aqui, vou escolher aqui o, o que eu gosto muito. Eu uso bastante esse lavagem diária, ele leva uma hora e 22 para fazer o ciclo e você pode escolher se você quer a temperatura da água mais quente ou se você quer fria, tá? Eu uso bastante fria porque aqui na minha casa só tem uma entrada de água, então ela entra com a água fria. Isso é uma coisa que eu descobri depois, tá, gente? Então, ela tem que esquentar a água, se eu quiser botar água quente, para depois lavar roupa. Isso gasta mais luz, né? No meu caso, que não tem entrada de água quente direto, tá? Porque ela tem as duas entradas, mas a minha casa só tem uma. Então eu boto, eu sem a temperatura, nesse caso eu não quero que ela lave com água quente, né? E boto aqui normal e boto ela pra funcionar, né, gente? E aí, ó, vou ver na vela. Outro queridinho da minha vida agora, pra facilitar a limpeza daqui de casa, é o meu Smart Cleaner, né, Vivenzo, tá? Ele é um aspirador que funciona com água, né? Então ele pra mim foi fundamental aqui em casa, porque eu sou muito alérgica, muito, muito, muito. Então, assim, a gente tem que aspirar a casa, tem que tirar o pó e com o aspirador normal não valia a pena, né? Médicos já tinham me falado isso várias vezes, que o aspirador normal, ele suga de um lado e quase que sai a poeira do outro, né? A poeira mais fininha, tá? Então eu precisava de um realmente que sugasse a poeira e guardasse a poeira aqui dentro, né? Coisa que o aspirador normal não faz, tá? Por que que esse aqui faz isso? Porque ele funciona com água dentro. Tá? Então a poeira vai ficando toda dentro da água, você vai vendo a sujeira que vai saindo da sua casa e nossa água vai ficando preta, é uma coisa horrorosa, tá? <laughs> Mas que a gente chega à conclusão de que nossa casa não é tão limpa assim quanto a gente imagina. Ele meio que fica montadinho já aqui no canto, tá? Eu já tinha deixado ele montado aqui pra usar, mas se eu quiser, ó, depois eu encaixo aqui, tá? E ele fica montadinho aqui no canto da minha casa, né? Eu vou usar ele agora com esse bico aqui, que é um bico de pelinho, então ele é ótimo para limpar, por exemplo, é, em cima das televisão, da televisão, da mesa de jantar, os cantinhos, os cantinhos das cadeiras de jantar, né? Dentro do closet, sabe? O closet fica aberto, né? Não tem porta, então acaba sujando assim os ombros das roupas com poeira. Você passa isso aqui também, entendeu? Vai tirando toda aquela poeira do fundo do armário, né? Esse daqui é um dos que eu mais uso, tá? E aí tem alguns outros aqui também que eu gosto de usar para cantinho de janela, tá? Ou então em cima da janela também, ele fica bem alto, né? E tira aquele cantinho, sabe, no meio da janela ali, que a gente normalmente enfia a faca com um paninho, não precisa mais, né? Esse daqui é outro que eu uso bastante também, aquele cantinho básico, tipo de um aspirador normal. Aqui em casa eu tenho um, um, um chão que é de madeira, então eu não posso usar qualquer tipo de bico para poder passar no, no chão de madeira, né? Porque ele arranha. Esse daqui ó, <laughs> é um dos que eu mais gosto de usar, tá? Porque ele não arranha o chão e ele vai tirando toda a poeira, inclusive dos cantinhos. E aí para usar, o que, que eu faço agora? Deixa eu pegar essa parte daqui, eu desmonto ele aqui do lado, tá? Eu vou soltar essa parte aqui da frente e vou encher ele de água. Então, vamos lá comigo que agora eu vou aspirar umas coisas nessa casa? Bom, cheguei aqui com Vivenzo aqui na sala, né? Então vou limpar, por exemplo, rec, televisão, todas essas coisinhas miúdas, tá? Com esse... com esse... com esse pedacinho daqui, né? Com essa... como é que chama isso, gente? É, com esse... com essa ponteirinha, tá? Que é uma escovinha, né? Vamos lá, ele agora vai fazer barulho, vou tirar um pouquinho, porque eu não sei se vocês querem ouvir esse barulho, né? Mas assim, não faz muito barulho não, é gostosinho. O Google se assusta. Uma das coisas que eu mais gosto do Vivenzo é quando eu vou usar ele em estofados, tá? Eu não tenho um sofá de estofado, né? O meu é de couro, mas se ele fosse de estofado eu já poderia usar essa peça, uma peça diferente que eu vou usar agora, que é inclusive para remover mancha, tá? Nesse estofado. Eu uso muito ela aqui em casa, aonde? nas cadeiras que são estofadas, tá? Na minha cama, no colchão da cama, né? E também na caminha do Google, tá? Que é uma coisa que a gente não precisa ficar lavando o tempo inteiro, né? Então, antes de lavar, eu dou uma higienizada na caminha, pra não ter que, sei lá, lavo uma vez por mês, mas toda semana eu dou uma higienizada nela. Então eu vou mostrar pra vocês aqui, primeiro uma aspiração rápida, que eu faço com um aspirador simples mesmo, depois a higienização, tá? Vocês vão ver como é que fica. peça dele eu vou colocar por uma, uma peça que engata ali no fundo dele, tá? Que vocês vão ver colocando, que eu coloco um líquido higienizante, né? Um agente de limpeza que vem junto com, com a máquina, tá? Que é justamente para tirar a mancha e fazer uma limpeza a fundo de estofado. Então você vai ver como é que é. Bom, vou só trocar aqui agora, porque a função dela agora vai ser de limpeza, tá? Essa função aqui. Bom, você viu que eu joguei aqui uma aguinha, né, que sai daqui de dentro, tá? Essa água que sai daqui de dentro é a água separada que eu acoplei na máquina e coloquei o tal agente de limpeza. É, esse agente de limpeza, ele ajuda também a tirar mancha, tá? Como essa cadeira tava muito suja, o que que eu fiz, né? Eu botei esse gatilho aqui diferente junto com essa maquininha, junto com esse, essa maquininha que acopla, né, na grande máquina do Vivenzo, tá? Com essa água e esse, esse agente de limpeza coloquei essa aguinha, então ele tá bem ensopado, e aí depois eu venho retirando com o aspirador, essa parte que aspira essa água, tá? Ele vai secar, assim, digamos, 90% do estofado, tá? Aí, lógico, né? Faça num dia de sol, um dia que tem um vento bom e tal, que ele vai terminar de secar o seu estofado, sua cadeira, seu sofá, seja o que for que você vai limpar né? Faça num dia que dê pra secar legal, tá? E aí, isso que eu tô fazendo. Tô fazendo ainda de dia, vou botar essa cadeira ali pra pegar um ar, logo depois que eu aspirar. E depois eu vou mostrar ela seca pra vocês, pra vocês verem a diferença que ela tava antes e a diferença depois de passar o Vivenzo, tá? Deixa eu terminar agora de aspirar. Música ela tá levemente úmida, tá? Agora eu preciso realmente colocar ela num lugar para ela pegar um ar, um vento que seja, não precisa nem ser sol, né? Um vento que seja para ela poder terminar de secar, tá? A mesma coisa com a caminha do Google. Eu vou colocar ali fora para ela pegar um arzinho e depois vou mostrar sequinha como é que ficou para vocês. Bom, então hoje eu mostrei pra vocês os três aparelhos que eu mais amo pra poder facilitar a minha rotina aqui em casa. E ó, só pra mostrar pra você, eu limpei só duas cadeirinhas e a caminha do Google e dei uma passada de aspirador no sofá, né? Ainda nem limpei tudo, tá? Porque eu vou terminar o vídeo antes pra poder depois limpar a casa, né? E eu queria mostrar pra você como a água já ficou suja. Não sei se dá pra você ver bem daí, ó, ela já tá cheia de sujeira, poeira e hecates. Cheia de hecates, tá? Então, mas essa água daqui eu posso aproveitar para limpar a casa inteira, tá? Porque eu não sei se você entendeu, mas assim, a água daqui de dentro não é a água que sai para limpar as coisas, né? A água que sai para limpar as coisas vem do tanquinho de fora, tá? Esse tanquinho de dentro é só para segurar a sujeira, né, que eu aspiro para dentro do aspirador. Entendeu? Ficou difícil? Não, né? Entendeu, né? <laughs> então, é assim, tá? A tecnologia alemã aí, sei que funciona super bem e tem me salvado aqui nas alergias daqui de casa, né? Mesmo eu não tendo tantos estofados, tem ajudado muito. Eu faço a mesma coisa com cortina, com edredom da minha cama, o colchão da minha cama, né? tudo que envolve algum tipo de estofado, eu uso esse mesmo, esse mesmo é, biquinho que eu mostrei pra vocês, de limpeza, tá? Higienizante, né? Não só o aspirador. E todas as outras máquinas que eu mostrei pra vocês também tem facilitado muito a minha vida como eu mostrei algumas vezes lá no Instagram, todo mundo me pediu, Priscila, fala um pouquinho sobre as máquinas que você tem usado para facilitar teu dia. Então, tá aí, mostrei tudinho para vocês e conforme eu for utilizando outras funções dessas máquinas ainda inexploradas, tá? Eu mostro para vocês também. E você, deixa seu comentário aqui embaixo se você por acaso tem alguma dessas máquinas e ama seus robozinhos que ajudam em casa, né? Se você, por acaso, quer entender como organizar melhor a tua casa, agora que eu já te mostrei algumas coisas que limpam mais a nossa casa, né? Lembrando que limpeza é diferente de organização, para você que quer organizar melhor a tua casa, não deixa de baixar o e-book 7 segredos para você organizar a sua casa hoje, tá? Eu vou deixar o link aqui embaixo desse vídeo ou em cima, dependendo de onde você estiver assistindo. Vai ter um link para você clicar e baixar um e-book inteiramente grátis para você você, tá bom? Segue essa, essas dicas de lá que você vai deixar sua casa organizada e limpa. Um beijo e até o próximo vídeo.